figura do eh, asistente persoal para a vida independente no eido do sistema para a autonomía e atención á dependencia. Para formular a pregunta ten a palabra a señora Vázquez Verao e para responder a mesma eh, continúa connosco o señor de la Campa Montenegro. Mm, señora Vázquez Verao, cando vostede queira. Grazas. A ver se si se me escoita que este micro. Eh, bo día que a pregunta que, que traemos hoxe pois ben motivada por determinadas dificultades que se atoparon persoas usuarias da libranza de asistente persoal, así como pois a petición de datos sobre a prestación do servizo e da libranza de, de ambas cuestións para poder pois tamén trasladarlo ás persoas afectadas e desenvolver mellor pois a noso traballo político no sentido ademais de lembrar que esta Cámara aprobou a ver, xa teño por aquí, unha PNL por unanimidade na que se eh, instaba a, a Xunta a avanzar na prestación de asistente persoal no marco pois da Convención Internacional sobre o Dereito das Persoas con Discapacidade Isto eh, pois lévanos a unhas cuestións de fondo que trataremos a, ao remate, pero queríamos pois primeiro facer unhas puntualizacións sobre dificultades que se atoparon determinadas persoas usuarias, que lembramos pois para estas persoas que están precisando de unha eh, outra persoa para realizar as súas tarefas de vida diaria, calquer mínimo inconvinte, pois o trámite que teñan que facer a maiores, pois é moito máis gravoso que para calquera de nós. Así, pois estamos falando da, da libranza nese pago directo a persoa usuaria que pode elixir entre contratar a, a, a través dunha empresa ou mediante pois eh, dar de, eh, que unha persoa se dea de alta como asistente persoal no réxime xeral de traballadores autónomos, segundo o decreto 15 barra 2010. A maiores tamén do ano 2013 existe o servizo de asistente asistencia persoal que neste caso pois si ten que ser por unha entidade dada de alta no rues, Eh, que nos sucede ou que se o que sucede que na práctica pois hai casos de derivacións de persoas usuarias a empresas, sobre todo nas xefaturas territoriais de, de Lugo e de Pontevedra, e pois está vendo trabas para a contratación vía persoas autónomas ou mediante asociacións de persoas usuarias. Tamén pois están detectando requerimentos desa formación específica, da que hai pois digamos eh, certa confusión, explico, porque por unha parte no decreto 15/2010 pois indícase que esta formación é un mérito, se terá en conta como mérito, entonces pois eh, hai a casos nos que se retira a libranza porque se non se acredita esta formación. É certo que no decreto de 2013, pois o asistente persoal se debe comprometer a unha formación específica que lle requira a Xunta, E tamén pois se publicou esa orde do 19 de novembro de 2018 pola que se regula o procedimento de obtención das habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías de persoal coidador, xerocultor, en a que tamén eh, pois se, se fala da figura de asistente persoal e dice pois textualmente que no caso das asistentes persoais as exixencias de cualificación profesional se adaptarán á regulación que estableza o acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para Autonomía e Atención a Dependencia dependencia. En, entón, pois unha das cuestións que queremos aclarar é como se vai proceder a, no futuro como se vai facer con esa formación, tendo en conta tamén que si queremos avanzar nese modelo que falamos, que todos estamos de acordo, eh, nese modelo que prima pois a autodeterminación da persoa usuaria, sabemos que un tema de fondo é complexo, pero se a Xunta ten previsión de como, pois por unha parte, mm, se a partir de 2023 pois ese asistente persoal debe ter homologado título a, a técnico de atención a persoas dependentes, pero como casa isto con ir ao modelo de vida independente, cal vai ser a postura postura eh, da Xunta en relación pois á formación das asistentes persoais ou eh, a, mm, digamos, a permitir autodeterminación da persoa usuaria, tendo en conta pois que entendemos que falta desenvolvemento pola falta de, de acordo a nivel estatal. Logo tamén pois eh, nos persoas usuarias que se lles traslada dende as xefaturas de Lugo e Pontevedra e constanos que tamén se lle fixo chegar a, a xunta esta cuestión que se debe contratar só a través da, da empresa Cogami, indicando que esta é a prestadora do servizo e que na práctica pois moitas persoas teñen trabas a contratación vía autónoma ou vía pois pequenas asociacións. E tamén, pois outra das cuestións, outra destas dificultades para as persoas e tamén atrasos na concesión da libranza. nos que hai casos en que se agarda ata un ano non é evidentemente a única prestación na que hai tardanzas e que non se respetan eses tres meses de, de valoración e tres meses de obtención do plan eh, individualizado de atención, pero mm, queríamos, pois, por iso, preguntar datos específicos sobre cal é a tardanza e a lista de agarda por provincias para a libranza e para o servizo de asistente persoal e tamén, pois por outra parte, nos trasladaron un caso de que a libranza se computa como ingresos por parte de Muface, polo cal, pois a unha persoa que precisa axuda para a fisioterapia se lle denega esa axuda porque pois está computando como ingreso esa, esa libranza, non? En fin, que ao final pois son distintas trabas que persoas que precisan esta asistencia de, de outra de outra persoa pois teñen que ir resolvendo no seu día a día. A nós aquí o que nos preocupa tamén é a cuestión de fondo, non? Se imos avanzar cara un modelo de vida independente de, de xestión por parte de maior autonomía por parte da persoa usuaria, tamén precisamos un modelo que dispoña de horas precisas adaptadas a cada caso, as, as horas que precise de asistente persoal cada persoa. É certo que houve un aumento de, de horas últimamente, logo de de bastante tempo solicitando ás asociacións e persoas usuarias, pero na práctica moitas non lles supón un aumento real de horas, simplemente pois lles permite pagar, digamos, as horas extra para, para seus asistentes persoais. Entón, aquí sabemos que hai unha cuestión de fondo, queremos tamén resolver esas eh, problemas específicos que teñen determinadas persoas e por iso pois as preguntas lle agradeceríamos que nos las respondera o máis detalladas posibles que denegacións houbo de contratación de AP mediante a figura de autónomo, en que casos foi, por que se poñen trabas, por que tamén pois sucede isto nas xefaturas de, de Lugo e Pontevedra e se indica que a prestadora de servizo eh, perdón, que a prestadora eh, de, sí, do servizo eh, eh, si foi tamén no caso da libranza Ecogami como se vai resolver a cuestión da formación e tamén pois esa cal, cal é a lista de agarda nunha resposta da Xunta do 17 de, de outubro de 2018 sinalounos que a demanda está 100% atendida pero canto tempo hai de agarda cal é a previsión de, de aumento de, de demanda desta, de, de asistente persoal e cantas libranzas e servizos hai neste momento en cada unha das provincias galegas e a súa modalidade de contratación. En fin, pedimos datos detallados que aínda non nos foron trasladados por escrito, si a outras preguntas, algunhas cuestións, e tamén, pois, a resposta a esa demanda de persoas que están tendo trabas para contratar vía asistente persoal, que tamén, sí, as que tamén están tendo trabas por esa tardanza en algúns casos, en un caso específico, pois o de computar esa libranza como ingresos que lles impide acceder pois a outras axudas que precisan como fisioterapia. Moitas gracias, señora Vázquez Verao. Para responder á pregunta ten a palabra o señor de la Campa Montenegro. Grazas, presidenta. Eh, Señoría, bueno, a súa pregunta de entrada é moi oportuna porque de feito, e falaremos despois un pouco máis entrando a fondo, onte houve unha reunión extraordinaria da Comisión Delegada do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia do Consejo Territorial de Servicios Sociales e Dependencia del Inserso, onde foi este director xeral e cuyo punto tercero era información sobre as condiciones específicas del acuerdo sobre la prestación económica de asistencia personal fijando un marco general. Todavía no está regulado a nivel estatal. Eso es uno de los mayores problemas que nos vamos a topar ahora inclusive de poder desenvolver tamén un regulamento propio por parte da comunidade autónoma. Nos gustaríamos, gustaríanos que o goberno do Estado xa tivera tomado as medidas eh, oportunas e feito un proxecto de regulamento. De feito, presentou unhas líneas iniciais onte que teño que decir que non foron moi do agrado da maioría das comunidades autónomas. Dice vostede que por que se denega a contratación de asistentes personais mediante a figura de autónomo. Teño que decirlle que isto non é certo. A figura asistente personal pode ser contratada a través dunha entidade privada ou directamente a través dun profesional autónomo. O que sí se lles vai a exixir, tanto no primeiro como no segundo caso, es que teña acreditado a formación exixida na normativa vixente. Pregunta tamén por que a Xunta indica a través das xefaturas territoriais que a prestadora do Servicio de Asistencia Personal en Galicia e Cogami, cando poden prestalo persoas autónomas, no caso de Lebranza ou outras empresas. Tampouco é certo isto. Na labor de orientación e asesoramento dende todas as xefaturas territoriais infórmase as persoas demandantes do servicio de asistencia persoal das posibilidades de contratación, xa sexa de forma directa como a través de entidades privadas ou entidades de iniciativa social, como é o caso de Cogami, así como dos requisitos que deben cumprir. Indudablemente eu recibín a unha demandante de unha das nosas libranzas de xente personal que me decía que claro que estamos orientando a Kogami porque es que ela quería contratar un autónomo cuya titulación era que era eh, tiña o título de, de salvavidas nunha piscina non é un título homologado polo tanto o que lle dixemos é Tens que buscar, se queres facer un contrato cun autónomo, que teña a formación que exiximos. E eh. no momento en que podas demostrar a formación non vai haber ningún problema, porque é o teu dereito a elección do tipo de contrato que queras facer e con quen queras facer. Se estamos buscando vida independente, que buscar xa desde a propia elección da persoa que queremos que poda prestar o servizo. Tampouco vamos a admitir familiares en primeiro e segundo grau, porque non nos parece que sexa precisamente a mellor figura, nin o amigo da infancia da persoa que ten unha, unha discapacidade e necesite un apoio dun tercero, porque o que estamos buscando, como nos restos dos servicios de atención á discapacidade e a dependencia en Galicia, a profesionalización daquelas persoas que prestan un servicio, en este caso, un servicio complexo e un servizo donde o asistente personal debe de entroncar claramente a persoa atendida porque quen debe de tomar as decisións de atención é a persona que a está recibindo. Por eso estamos buscando unha vida independente. E por eso sí debemos de facer un estudo claro de ver exactamente como conquerir ampliar esta oferta. Pregunta tamén por que cambiamos de criterio a hora de conceder ou retirar a prestación convertendo que era un mérito en un requerimento. Decirle que existe unha clara aposta pola promoción da autonomía persoal das, situacións, das persoas en situación de dependencia para poder desenvolver precisamente un proxecto de vida independente. E por eso lle teño que decir que cando vostede falaba das tarefas da vida diaria, eso non é Eso non é a función que ten un asistente persoal para o desenvolvemento dunha vida independente. Por eso nós tamén desiximos a persona que presente un proxecto de vida, que debe de estar relacionada máis claramente ou co traballo ou co estudo, de forma fundamental. Os, as tarefas da vida diaria hai outros recursos e servicios no ámbito da dependencia que lle poden cubrir perfectamente esa necesidade. A exigencia de formación para a atención a unha persoa dependente é un requisito que ademais está fixado polo Estado, tal como establece a Secretaría de Estado de Servicios Sociais e Igualdade na resolución do 11 de decembro de 2017. Nesta resolución fixa os criterios comuns da acreditación para garantir a calidade dos centros e servicios do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e, así mesmo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a orde do 19 de novembro de 2018, que regula o procedimento de obtención de habilitación para profesionais pertencentes ás categorías de persoal cuidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente persoal. Nos dice que si vamos a desenvolver de xeito pleno a figura de asistente personal para a vida independente con horas suficientes e mediante fórmulas que optimicen os recursos públicos e deriven directamente á persoa usuaria. Eh, o estamos facendo. Eu teño que decirle outra cousa. Onte, Precisamente en esta reunión extraordinaria da Comisión Delegada, donde se sinalou que había tres comunidades autónomas que estamos desenvolvendo dentro do noso ámbito autonómico a figura asistente personal, que son, por un lado, Euskadi ou País Vasco, a través das diputacións forais Castela León e Galicia, decirlle que, nomeadamente, o director do Inserso sinalou que a experiencia que estaba mosando Galicia debía de ser o referente para a atención ás persoas en proxectos de vida independente. Entre outras cousas, porque as diputacións forais do País Vasco, eh, fundamentalmente a de Guipúzcoa, que é a que convoca a maior parte das plazas, a 6.000 e pico das 8.000 en total que hai no país, o que está facendo é simular un cuidado no entorno familiar con un, unha... Eh, con un precio fixo de 450 euros ao mes para a contratación de asistente persoal. Ao final, eles mesmos o recoñecían, o que ten é as nosas libranzas de cuidados no entorno familiar, pero con outro nome. Precisamente por ilo é fundamental que xa o Estado, e para eso se vai a xerar un grupo de traballo o que nomeadamente invitaron a esta comunidade a participar para poder establecer un regulamento de carácter estatal que dé claridade e fixe unhas condicións claras e específicas para desenvolver algo que para nós é fundamental, entre outras cousas porque apostar polos asistentes personais e, sobre todo, apostar por proxectos de vida independiente, entre outras cousas, vai a resultar en unha non institucionalización masiva das persoas con discapacidade, que é algo que non queremos nesta comunidade nin queren as persoas con discapacidade nin os seus familiares dicirlle que a Xunta de Galicia proporciona servicio de asistente persoal para as persoas en situación de dependencia mediante a modalidade de libranza vinculada á adquisición dun servizo, a través da cal se concede unha chega económica para axudar a pagar parte do custo da contratación privada do servizo. Chegamos a 2.700 euros os 1.500 que pode chegar un grado 3, máis 200 euros máis que ademais se justifican con 10% de horas en períodos de especial adicación. O asistente en festivos, en fins de semana e para a realización de outro tipo de actividades non contempladas no proxecto de vida personal a nivel de estudios e traballo. Con cargos orzamento da comunidade autónoma se complementan as, can as cantidades estipuladas polo Estado que o máximo son 715,07 euros ata os 1.700 euros. E iso amosa a vontade e o compromiso da Xunta de Galicia con este proxecto. A Xunta non proporciona un número determinado de horas mes, nin financia un número determinado de horas mes, senón que achega unha cantidade económica que axude a contratación do número de horas mes que demande a persoa usuaria precisamente no uso da súa liberdade na elección dunha vida independente. Dicen vostedes que se vamos a seguir co sistema actual para promover fórmulas de xestión da existente personal acordes coa Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. A libranza de asistencia personal está destinada a contribuir á cobertura dos gastos derivados de contratación dun asistente personal que facilite o acceso á educación e ou o traballo, así como a promover unha maior autonomía no exercicio das actividades xerais que as persoas en situación de dependencia en calquera dos seus grados podan desenvolver. Preguntan como é o procedimento para a contratación do servicio de asistente personal vía empresas, como Cogami, Isto está determinado mediante unha relación contractual habitual entre dúas partes. A entidade factura o importe que lle corresponde segundo os servizos proporcionados e a persoa usuaria os abona. A Xunta de Galicia ingresa a persoa usuaria o importe da libranza porque ela é a pagadora dos seus servizos. E A persoa tiene que presentarnos a facturación e justificación de pago por aquelas horas que contratou para dar conta de que realmente esas horas se prestaron efectivamente. Nos pregunta que cantas libranzas e servizo de asistente personal hai neste momento en cada un das provincias galegas e llevamos a dar os datos que proporciona o Inserso a 31 de agosto de 2019. O número de libranza de asistente personal é de 112 na nosa comunidade autónoma, 47 na Coruña, 16 en Lugo, 18 en Ourense e 31 en Pontevedra. A súa modalidade de contratación é directa é dicir, a través dunha persoa autónoma, capacitada ou a través de entidades prestadoras do servizo. Pregunta despois o caso específico das persoas... que rematando, director. Pois, se queres, lle deixo estas dúas contestacións para o seguinte turno de réplica. Pois, agradezco. Eh, eh, pasamos entón ao turno de réplica. Señora Vázquez Verao, ten vostede a palabra. Eh, sí, dende logo seguiremos a falar desta cuestión e analizaremos que, que non tiña constancia desa xuntanza se foi onte mesmo analizaremoslo tamén coas asociacións e persoas que están reivindicando pois o, a necesidade de avanzar nesta prestación pero que unhas cuestións eh, en canto a que a Xunta mm, di que non condiciona as persoas para prestar e para que collan este, este servizo a través de empresas A nós, pois, isto constanos tanto por queixas de persoas individuais como de asociacións que sinalan pois que isto é unha constante, sobre todo en Lugo e Pontevedra. Non están inventando, nunca lles diron nada por escrito, pero si sí hai cois unha predisposición a que isto se faga a través de, de empresas. E tamén, pois, neses datos que lle agradezo por provincias, queríamos pois ver eh, como é eh, cantas son pois mediante a contratación da figura de autónomo e cantas pois vía destas empresas prestadoras. Eh, logo, pois nós sí que consideramos que a comunidade autónoma ten competencias para regulalo, entendemos que falta ese desenvolvemento estatal, estaremos atentas a, a cal vai ser esa, bueno, procedimento de traballo e, e seguramente pois as asociacións de vida independente tamén pero entendemos que no marco da Convención de, dos Dereitos das Persoas Dependentes pois pode haber lugar, hai unha, un, de feito unha proposta de lei de iniciativa popular que se ten eh, presentado aos grupos desta Cámara que, eh, que fala pois de regular a vida independente pois no noso país porque aquí de fondo está unha cuestión, é o enfoque asistencialista ou o enfoque de dereitos É certo que ten que ir vinculado a un proxecto de vida, pero non todas as persoas teñen as mesmas necesidades e por iso non a todas as persoas lles chega con este con estes eh, digamos con estes cartos para sufragar todas as horas que precisan e isto sobre todo é máis gravoso e máis eh, no caso das persoas que non teñen pois un respaldo familiar tan amplo ou que non teñen pois eh, os recursos suficientes como para facer fronte a todas as horas que precisan e que aquí hai unha cuestión de fondo é garantir as horas en función das necesidades das persoas e nós estamos de acordo en avanzar nesa desinstitucionalización que cando seña necesario pois as eses recursos eh, públicos e de xestión pública como foi debatido na anterior pregunta pero avanzar nisto pois require entender que hai diversas necesidades en función da persoa eh, Pero sí, en, en resumo, que falta ese desenvolvemento, nos estamos porque se faga dende un enfoque de dereitos, estaremos atentos a, a esa cuestión e pois simplemente agardar aos datos que nos faltan das preguntas que <laughs> quedaron sin responder e tamén pois ao desglose por, por provincias de cales son eh, calé a modalidade de contratación de cada unha destas. Moitas grazas, señora Vázquez Verá, o turno de peche para o director xeral. Grazas. Bueno, respecto ao que estamos falando de Muface, decirlle que as pensións das persoas en situación de dependencia se, ton, se teñen en conta efectos de determinación da súa capacidade económica. Isto tamén está reflectido na lei que regula a dependencia e a atención a persoas con discapacidade. Segundo a normativa exixente, a cantidade final a que teñen dereito varía en función, indudablemente, da súa capacidade económica. Neste sentido, cabe mencionar que únicamente na libranza de asistente personal a capacidade económica relativizada polo IPREN redúcese en 1,39 veces a efectos de determinación ao dereito ao complemento adicional íntegro da comunidade autónoma. Por último, estaba falando vostede de cal é a lista da Garda por provincias para a libranza do servicio e por que se producían retrasos. Decide que non existe lista da Garda porque na concesión de libranzas. Estas son resoltas cando se cumplen os requisitos establecidos e así o determinan os órganos de valoración da dependencia na tramitación ordinaria dos expedientes en función da data de solicitude. Por último, decirle, vostede apuntou algo interesante ora tamén, que que hai asociacións, como é a Asociación de Vida Independente, co cal eu estiven reunido en varias ocasións, que mm, eu teño que decir, primeiro, que mm, están e aclarámoslle algunha confusión que vemos que reiteran porque gran parte das preguntas que me está facendo mas fixeron a min persoalmente e entre outras cousas a Asociación de Vida Independente fai referencia precisamente aos plans de vida independente en Euskadi con unha confusión que onte tamén saliu nesta reunión extraordinaria de comunidades autónomas. Por que? porque o que se están facendo en algunha comunidade autónoma son proxectos pilotos ou experimentais, donde adican unha cantidad de dinero moi importante para un grupo reducido de persoas. Co cal hai xente que está desenvolvendo proxectos de vida personal financiados públicamente con 5.600 hasta 7.000 euros o mes. O que pasa es que eso se pode facer con un grupo reducido de persoas. Eso non é, e xa yo dixen a Asociación de Vida Independente, que miraran directamente o que realmente sale, que nos boletíns dos diarios oficiais das diputacións forais do, do País Vasco cales son as convocatorias e por que cantidad van. E van por unos 450 euros a libranza de asistente persoal e o resto é algo que está totalmente fora da regulación e que son, pois o que se di, proxectos piloto entón, eso é que velo ben Eu, a min gustaríame lele por outro lado eh, o que di a convención da ONU sobre o dereito a vivir de forma independente e a ser incluído na, en la comunidade porque usted decía que buscáramos as fórmulas aí. Pues decirle que que son las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones con las demás y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta, y que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad e que se tengan en cuenta as súas necesidades. Eu, sinceramente, creo que a nosa comunidade está en pleno cumplimento do que aquí se sinala. Indudablemente non hemos chegado a da poder dar a atención completa e necesaria ao conxunto das persoas en situación de dependencia e discapacidade. Isto sabemos todos. Por que? Porque o sistema está todavía desenvolvéndose. Aquí, no resto das comunidades autónomas e de forma fundamental no Estado, que o día que aporte o 26% da cofinanciación anual que lle debe a Comunidade Autónoma de Galicia, lle podo asegurar que poderemos avanzar moito máis na xeración de recursos e na financiación deste tipo de proxectos que nos apoiamos totalmente, que estamos demostrando co resto de comunidades autónomas que nós non falamos, senón que ponemos os feitos sobre a mesa, como é a importante aposta que hemos feito por este caso, e que indudablemente o que máis vamos a respetar sobre este proxecto é precisamente garantizar que as persoas con discapacidade ou en situación de dependencia que podan acollerse a este programa tomen eles as súas propias determinacións e nunca vamos a pensar nin a, nin a decidir por eles. Moitas grazas. Pois moitísimas gracias pola súa resposta, señor de la Campa Montenegro, e damos a benvida ao director xeral de Saúde Público, don Andrés Pazares Rodríguez, que pasará a responder a siguiente pregunta eh, sobre os resultados da